Hi guys, habari zenu, karibu kwenye chaneli yetu ya Mibu Mike TV. Sisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Karibu sana, asante. Leo nimekusogezea story ambayo imekuwa ikitrendi kwenye mitandao ya kijamii inayomhusu mwanadada Miriam Buberia wa miaka 37 Miriam Dideria ni mwanadada wa Uganda ni raia wa Uganda Miriam aliolewa akiwa na miaka kumi na mbili na alibarikiwa kupata watoto thelathini na nane ambapo watoto hao wote aliwazalia nyumbani ambao watoto hao alikuwa akiwazaa mapacha wawili watatu mpaka kufikia watano Sababu iliyotolewa na madaktari ni kwamba Miriam Buberia ana mayai mengi ambayo mayai hayo yamepelekea kuzaa watoto wengi kwa kipindi kifupi na daktari wamemshauri Miriam kwamba endapo ataacha kuzaa itaweza ikampelekea hata kifo. Asante kwa kunisikiliza, usisahau kusubscribe.